Thank you. No to říkáš myšáku. Je nás moc tyjo, Představte si, že by v takovém vepříkově přijelo tyjo 53 karos. A co to je vepříkov? Vepříkov je vesnice o 100 obyvatelích eh, v kraji Vysočina. Tak tam mimo rozhodně není, no. Ale... Není, ale je to tak jako... Rozhodně se do toho města vyjde méně než 53 karos. <laughs> tak uvidíme. Zrovna to zkoušíme.